Por miedo. No hablamos en ese momento con los fiscales. Nos amenazaron que si los delatábamos nos íbamos a morir nosotros. Nos iban a buscar en donde sea. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela.